emplaçats davant de Can Leonard, que és una instal·lació de la Diputació de Barcelona, teòricament dedicada a la recerca científica, i com podeu veure, absolutament subempleada, no? perquè pràcticament no es fa servir, i a més a més hi ha la intenció de cedir-la a la iniciativa privada per objectius lúdics, és a dir, que d'aquí quatre dies tindrem una paradeta, un bar, etc etc. Però si ens hem aturat aquí és per explicar que una part de la depuradora que vol fer la Diputació va aquí dintre, precisament. Aquí on veieu aquest jardí se situaria la segona fase de la, de la depuradora físico-química que pretén fer la Diputació. Antigues masies, la majoria d'elles, de les quals només hi ha una que s'hi viu permanentment tot l'any, les altres són només utilitzades els caps de setmana i les vacances, i totes elles, més o menys, tenen sistemes de depuració individuals, eh? pous escèptics, pous escèptiques individuals, etc. Però, a més a més d'aquestes dependències que acabo d'explicar, hi ha un parell més d'instal·lacions que són les hoteleres, és a dir, negocis privats. Una d'elles és l'hotel de Santa Fe, que queda una mica més avall d'on té l'aparcat l'autocar, i una altra, el restaurant de l'Avet Blau, que està justament al costat del lloc on hem començat a girar cap aquí. Aquestes dues instal·lacions, que haurien de tenir, evidentment, un sistema de depuració adequat, individual, per poder fer la seva activitat de manera legal, no li tenen. Això significa que estan llançant les seves aigües brutes sense depurar a la Riera de Santa Fe. Aquestes dues instal·lacions, en una situació normal, en un país normal, haurien d'estar tancades per la llei i no podrien exercir la seva activitat. Però aquí no estem a cap país normal, sinó que estem en un país de cacics i de gent enxufada. I el problema és que com que aquests senyors no tenen depuració adequada, a la Gran Diputació de Barcelona se li ha acudit la meravellosa idea de solucionar-los el problema amb diners de tots plegats. D'acord? Perquè està pensant a solucionar els problemes de l'hotel de Santa Fe, que entre altres coses pretén ampliar amb 40 habitacions més la seva activitat habitual. I evidentment, per ampliar la seva activitat habitual, necessita assegurar-se de tenir una depuració que funcioni, perquè si no, llavors potser sí que li podríem buscar problemes ja. Això, entre altres coses, significa que recollirien el gruix de les aigües contaminades en aquella banda, que és una cota molt més baixa que la que estem ara, i després haurien de buscar un sistema de bombeig que llencés les aigües fecals des d'aquell punt fins aquí dalt. Una autèntica bestiesa, és a dir, anar contracorrent i a més a més amb cota superior. Per fer això necessiten un sistema amb, un, amb, un, amb unes bombes trituradores d'una potència tremenda, amb una despesa energètica que no us explico, que estigui funcionant tot l'any, per culpa d'aquests senyors. Quan en realitat hi haurien solucions molt més senzilles si el que es vol realment és controlar la qualitat de les aigües que es llencen a la riera. Que per fer això han de muntar tot un clavegaram, tota una xarxa de conduccions soterrades que agafen bona part de la vall de Santa Fe, el qual significa rebentar terreny i significa problema per la vegetació i pels animals que hi viuen aquí. Aquesta és una zona protegida, és una zona d'especial protecció. Si es fan aquestes obres, l'impacte que això pot tenir no hi ha ningú en aquests moments que ho hagi estudiat. Per tant, la coordinadora per la salvaguarda del Montseny s'hi oposa rotundament a aquest sistema. Hi ha sistemes molt menys impactants que el que pretenen fer. Evidentment, aquí darrere hi ha interessos econòmics, interessos d'empreses que munten depuradores, interessos de les empreses que no tenen depuració però que volen tenir una activitat, i interessos d'alguns altres que no són ni els uns ni els altres, però que segurament cobren d'algú d'aquests. No sé si m'explico prou clarament. Per tots aquests motius, nosaltres ens oposem rotundament. Hem presentat al·legacions ja fa dos mesos, i la setmana que ve ens han cridat per tenir una reunió amb la Diputació perquè ara, que s'han adonat que no estem d'acord, volen discutir a veure com ho poden arreglar. Ens imaginem que les solucions no seran bones, però nosaltres anirem a proposar les solucions que considerem més vàlides. El control local, si s'ha d'arribar a fer algun sistema de depuració que sigui biològic, que sigui de l'acoratge, no res de sistemes fisicoquímics, que l'únic que fan és empobrir encara més la qualitat de les aigües, gastar energia, etc etc. I aquesta és una mica la situació.